Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu erməni həmkarı Ararat Mirzayanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında bunları deyib. Ermənistan bu çətin gündə həmrəylik və əməkdaşlıq nümayiş etdirdi. Ermənistanda zəlzələ zolağındadır. 1988-ci il Spitak zəlzələsi hələ də yaddaşlardadır. Türkiyə o zaman sərhə qapısından yardım göndərdi. İllər sonra Həmin sərhəd qapısından erməni yardımı gəldi. Bu həmrəyliyi davam etdirmək lazımdır. Savuşoğlu bildirib ki, Ermənistan Türkiyə və Azərbaycanla münasibətlərinin normallaşması regionda sülh və rifaha töhfə verəcək. Bu gündən Azərbaycanla danışıqlar barədə məlumat aldıq. Bu üç ölkə səmimi addımlar atsa, Cənubi Qafqazda davamlı sülh qula bilərik deyə Mövlud Savuşoğlu bildirib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindəki xidmət otağında intim videolar çəkərək yaymaqda ittiham olunan polkovnik Zaur Mirzəyevə qarşı mülki iddia qaldırılıb. Korona xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda zərər çəkmiş qismində tanınan qadınlardan biri ona dəymiş maddi və mənəvi zərərin əvəzi olaraq Zaur Mirzəyevdən 192 min manat tələb edib. Bu barədə zərər çəkmişin vəkili məhkəmədə mülki iddia qaldırıb. Zərər çəkmişin sözlərinə görə Mirzəyevin hərəkətləri nəticəsində onun həyatı darmadağın darmadağın olub, işini itirib, ailəsi dağılıb, uşaqları əlindən alınıb, sığınacaqda yaşamaq məcburiyyətində qalıb və s. Zaur Mirzəyev isə qadınlarla münasibətlərini gizli şəkildə çəkdiyini təsdiqləsə də, heç kimi heç nəyə məcbur etmədiyini, görüntüləri də özünün yaymadığını bildirib. Qeyd edək ki, proses qapalı keçirilir. Buna baxmayaraq, zərər çəkmişlərdən biri məhkəmə prosesinin açıq keçirilməsini ictimaiyyətin baş verənlərdən xəbər tutmasını istəyirdi. Rəşadın mənə verəcək cavabı yoxdur. Meyxanaçı Ələkbər Yasamallı BBC oğlu İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirən həmkarı Rəşad Dağlıdan danışıb. O mövzu barədə TikTokda canlı yayım zamanı açıqlama verib. Ələkbər deyib ki, hazırda həbsxanada olan Rəşadla görüşəcək. Rəşad da bizim evdə böyüyən uşaqdır. Onun barəsində heç nə danışmaram. Çünki mənə verəcək cavabı yoxdur. Dörd divar arasındadır. Qolu bağlıdır. İnşallah görüşəcəyik. Üzbəüz gələndə mənim ona, onun mənə deyiləcək söz olacaq. Bir insan ki mənə cavab verməyəcək vermə imkanı yoxdur. Ona nə gəldi demək mənə yaraşmaz. İnşallah yaxşı olar. Qeyd edək ki, meyxanaçı İskəndər Mehdiyevə ümumilikdə 14 bıçaq zərbəsi endirərək qətl yetirib. Qarabağ rayon məhkəməsinin qərarı ilə Rəşad barəsində 4 ay müddətinə həbs, qəti imkanı tədbiri seçilib.